y la otra por medio de un diagrama de flujo. Las dos tienen la ventaja de que al programador ¿Qué hay? ¿Qué nos proporciona esa información? Cuando usted determine qué necesito de él va usted a investigar qué es un algoritmo, esta es en papel o impresión y esta es gráfica o en computadora. Es imprimir, display, mostrar en pantalla. Algunos ponen el hacia abajo, otros a la derecha, otros a la izquierda. Uno aquí. vemos si por aquí terminé esta página, entonces pongo aquí 2 y continúo en la otra página aquí 2 y así sucesivamente. Es muy común porque al ser una representación hay un compilador para allá, hay un compilador todo el mundo conoce. Y alfanuméricos, los textos, palabras, vocales, consonantes. números, fechas. Hay un montón. Ese es un entero no tiene parte decimal, o sea, no tiene punto, es un entero. Este es un decimal, este es un entero, este es un entero, este es un decimal. Vean la diferencia. En el caso de un lenguaje de programación, conviene determinar cuándo un número es decimal y cuándo un número es entero, porque se manejan de forma distinta. Y si entera, ¿Por qué? Yo tengo 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, nadie tiene 5.2 años o 21.3 años, eso no existe. Son, el dinero es decimal, son flotantes. Double, los que son float. El doble para el manejo de dinero. ¿Pero es un decimal, profesor? Sí, es un decimal, pero específicamente se usa double. Double significa floja, significa que tiene coma flotante. Número. Más memoria tenga, más datos puedo almacenar, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No es otro caso si siempre un espacio vacío. Error. No se puede. Eh, límite de la combinando con una mayúscula como vimos Ahí, esa la van a hacer de un, un, de computadora, es un error de lógica es un error del programador. Sí, tenemos. El primero es negación.